tapped into a surveillance drone. Some eyes on. Got movement down there, Alejandro. Migrants are in the water. Border patrols responding. Narcos use the migrants as a distraction. They could be moving to San as Peak. speak. Copy. Where's FBI on this? FBI's an hour out. Right now, you're all we got. Stand by. Adolfo, los migrantes son una distracción. El sujeto está en movimiento. Parece que cruzaron el río en una lancha. Vamos a buscarlos. Órale. Alejandro, do not let Hassan cross the border. Solid copy. Out. Si cruzan la frontera, güey, no tenemos jurisdicción. Pues encargaremos de que no pase. Mira, coronel. Hacia el norte. Esa es su lancha. Párate aquí. Escucha. El cartel está moviendo rápido a Hassan. Todavía lo podemos agarrar antes de que crucen. Entendido. El muro está adelante. Prepárate. El cartel de las almas está trabajando con Irán. Esto es nuevo. Yo veo a cuatro vándalos. ¿Y si Hassan cruza? Veo a Hassan, arriba del muro. Cambiamos la estrategia. Estaremos allí. Yo veo a cuatro vándalos. Dice Hassan cruza. Veo a Hassan, arriba del muro. Cambiamos la estrategia. Mierda, acaba de cruzar. No lo podemos perder. ¡Mierda! Despejado. Despejado. Watcher, the target crossed. He's on the move. We're pursuing. Colonel, that's not advisable. You have no authority or assets in the area. I know. Just keep pushing FBI and contact local PD. Out. ¿Le echaste un ojo? Negativo. Se fue corriendo. Vamos a perseguirlo. Órale. Mate, gringo! ¡Entonces retrocede! Va por aquí. Vamos. Somos up there. Motherfuckers. acá! ¡Hey! What the hell are you doing El campo está libre. ¡Muévete! La casa de la esquina. Entendido, lo veo. Ábrela, yo lo cubro. Párate en la puerta. Special Forces! Special Forces! want some too? Drop your weapon. Fuck you! Get, Get the fuck back. Okay. Now! Don't shoot! Don't shoot! The men who came through here, where did they go? They went that way! Rodolfo, vamos. Watcher, Barajas. Target is moving west to Estash House. Copy. I've got local PD coming your way. Oigan! ¡Está por allá! Oigan! ¡Los veo! ¡Destruyes el cartel! Despejado. Mira, se fueron por ahí. ¿Estás bien? No es nada. ¿Tú? Estoy listo, güey. Por aquí. Hassan está cerca. Vámonos. Puede que Hassan esté solo. Pero no por mucho tiempo. Special Forces, get down! What the fuck? Get the fuck out of my house! I'm not here to hurt you. I'm looking for someone. verga, no los pierdas de vista! The man who came through here. Where is he? Hey, hold it! Yesenia! Hands up! Hey, hey, hey! Don't fucking touch her! Don't fucking move! verga. Washer, send medical. Civilian down. Rodolfo, vámonos. Entendido. ¿Cuál casa es nuestro objetivo? Empezamos con la suya de dos pisos. ¿Por qué? La de seguridad se acaba de apagar. Chota local. Llegó asfalto. Solo haz lo que te dice. Nosotros lo llevamos! La de seguridad se acaba de pagar. Eso local. Llevo las No haz lo que te dicen. Nosotros lo arreglamos. Step forward to me. I want to see empty hands above your head. I will shoot you if I have to. Do what I say or I will put you down. Colonel Alejandro Vargas, the Special Forces. We're after a known terrorist. Gomez, hold up. These are her guys. <laughs> Hard to tell you boys apart from cartel. Where's your suspect? Track them. ¡Vamos! ¡Vienen dos más. Dispárales cuando se acerquen. ¡Cárgate del interior. Yo bloqueo las salidas. Entra. Yo me encargo de la parte de afuera. Oye, muévete. Tenemos acorralado a Hassan. Entrando. ¡Guillermo! ¡Policía! Vamos para el segundo piso. Cuidado con los enemigos. I everything. not know who I am. You're a terrorist, pendejo. I'm a soldier. And I am here to fight. No. Let him burn, as Gobrani burned. coronel. No puedo salir. compa? Escúchame, Hassan se fue. Lo están moviendo para afuera. Algo está cruzando el Atlántico. Hay un barco entregando algo. ¡Fuerza, compa! ¡Aquí te apoyo!